pues en este momento nos encontramos en el River Escape celebrando la independencia de los Estados Unidos. Hoy se adelantó, hoy es un día, es sábado. La independencia de Estados Unidos es el de mañana, el 4 de julio. Pero en varios lugares se adelanta precisamente con la intención de que se pueda uno, de que pueda uno, perdón, asistir a diferentes eventos en diferentes lugares. Este día aquí en el downtown, en el River Escape, y como podemos verlo, estamos exactamente a un costado del río. A un costado del río. Bueno, pues aquí el día de hoy se están llevando a cabo los fireworks o juegos pirotécnicos de por la celebración de la independencia de los Estados Unidos. Ok, en este momento ya son aproximadamente como las 10, 10 de la noche. Van a empezar de las 10 o empezaron a partir de las 10 de la noche hasta las 10 y 20. 20 minutos de juegos artificiales. Lamentablemente no podemos escuchar la música de fondo. Estamos un poco retirados, pero pues sí estamos disfrutando de los juegos de los fuegos artificiales una celebración que se lleva a cabo cada año. Lamentablemente el año pasado, debido a las circunstancias ya conocidas por todos, pues no, no pudimos asistir, es más, todos los eventos fueron cancelados, pero en esta ocasión, claro que con mucho gusto, con mucha alegría estamos acudiendo a celebrarlo. sobre todo a disfrutarlo, a disfrutarlo, realmente es algo que pues, nos llena de emoción, y aquí estamos disfrutando de los fuegos artificiales por la independencia de los Estados Unidos, de Norteamérica. Ok, continuamos. para todo el mundo. Saludos, saludos. de Estados Unidos. Saludos, saludos para todos desde Dayton, Ohio. guau ¡Qué precioso! Los juegos pirotécnicos aquí en el que en el centro de Dayton, Ohio. Wow, ¡Qué precioso! Unidos. Bastante, bastante gente. Qué hermoso se ve el centro de Dayton, Ohio. ¿Son diez y media o las once? 11 de la noche. Bueno, pues vamos al estacionamiento. Nosotros exactamente estamos en, en este edificio. Ahí está el estacionamiento. Saludos para todos. Feliz Día de la Independencia. Y vamos a la casita. Bueno, con esto finalizo el video. Y buenas noches para todos.